Oh. Oh. Are you are you from India? बिल्कुल yeah we Yes, are from I'm India. from India. So I'm what from is your name? I asked She's you from many times. Pakistan. Pakistan. Do you hate me? No, No. I love Pakistani girls. This is the first one saying that they love Pakistan. No, everyone love Pakistani girls. Yeah. Everyone. Everyone literally love Pakistan girls. Where are you from, man? लंड ले ले मेरा <laughs> I'm from Morocco. Morocco. तेरा तो गेम बजाना Can you just leave, please? Can I Go from. You hate Morocco? No, no, no, no, no. We like Pakistani girls. Okay, but Pakistani too. हिंदी में बात कर लो हिंदी में बात कर लो इसे हिंदी आती है आपको हिंदी आती है आपको हिंदी आती है आती है मुझे उर्दू भी आती है पंजाबी भी आती है तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ ओ यार तुम पता तुम बहुत प्यार है सच में तुम बहुत सच में मतलब बहुत तुमने मेरे दिल की रैंकिंग को तोड़ दिया है लड़की को बोलते हो इसलिए इस साइड पे हो क्योंकि क्योंकि तुम हर लड़की को बोल सकते हो नहीं ऐसा ये हर लड़के को बोलता है लड़की दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है भाई दिल साले नीचे कौन सा दिल होता है दिल मतलब please leave from here अभी just kidding man just kidding bro just your girlfriend is really beautiful He is married. He is married. with whom I'm here या come to Amsterdam then I will marry you मेरे को जाना पड़ेगा you are ready yeah, yeah I'm ready with you every time what do you mean by every time how old how old are you <laughs> uh, I'm 21 I'm 20 so it, it can yeah yeah we will manage it don't worry by the way age is just Yeah. a number stamina matters or size matters yeah exactly Stamina matters or size. Okay, but she's gonna choose the the this one. yeah this one Oh the, the, no, the this green one. shirt भाभी है तुम्हारी me The green shirt. Yeah. yeah I love Uh, you're the one jealous because she chose your friend. no bro i'm not i'm not feel jealous Jalina, teri bhi Jalina. Damn, the house is called Khay? Oh, she is my bhabhi now. हाँ, कितनी प्यारी है यार तुमने मेरा दिल जीत लिया है अदाओं ने ही जीत लिया मेरे दिल को अरे तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान भाभी जी को कॉल करके बोल देता हूँ मैं तुम्हारी भाभी ये रही ना उनको नहीं उनको नहीं जो आपकी करंट वाली है उनको वो बोल देता हूँ ना मेरी कोई भाभी नहीं है ये है आपकी भाभी नहीं है वो मेरी भाभी है तो मैं बोल देता I don't fucking care my girlfriend is friend front of मजबूती देख रहे हो लॉर्ड की look at him I'm sitting next to her. You were saying I'm sitting next to her. Oh, then what happened? I sitting in front of her. <laughs> uh, <laughs> yeah, go okay. go buy a ticket and we yeah, will. now, now, show then, me, show me you're buying it now. <coughs> it's 21, right? You can you can uh, you can uh, visit. But I yeah, don't I don't have a passport. That's the problem. Then I uh, go and definitely duty for him for the green shirt because he had money. Yeah, I have. yeah. Go go go outside from I my have room. I have more than you, I think. Yes, you have. You have everything. Okay. Mine money Yeah. is also your now okay, okay. because you are mine. Moment है भाई मोमेंट है Hey man, why What you do- feel what- jealous? what do why you- you feel what- jealous? Why are you laughing? Job. What do you like? What do you do for a Bro, living? uh, I <laughs> have oil. वाली समोसे नहीं। बेचने वाले तो नहीं, नहीं नहीं, हो If your father lives in Dubai, why are you not like having a passport? because Listen, I don't want, man. I don't want. It's my personal choice. Oh, you don't want her. Um. You don't want me. Oh. I want you, you at any cost. अरे भाई उसको भी बोलने दो आप तो पर्सनल लॉयर बन गए उसके एडवोकेट के वीडियो कैमरा टुवर्ड्स या now it's okay now my heart is garden garden पर लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है क्या कर रही हो मुझे शर्म आ रही है ब्लशिंग या because of me man because of me because she's my girlfriend आप इसकी गर्लफ्रेंड हो yeah जी अरे खुदा तू कहीं तो है देखो तो आप चांस ही नहीं दे रहे भाभी है तुम्हारी तो- देखो देखो देखो मेरी बात सुनो कि भाभी पे गंदी नजर डालता है भाभी पर गंदी नजर डालता है मैंने गंदी नजर कहाँ डाली मेरे को चांस नहीं दे रहा किस चीज का चांस चाहिए अबे छी तौबा तौबा नहीं नहीं मेरी Astaghfirullah. मेरी- Whoa, man, what are you doing? Why you come in frame again? But here, you got a problem? no, man, no. भैया भाई हमारी रात दिन Sorry. खराब चले जाएंगे यार Brother, copy on Instagram ID will follow you She's not that cheap. then what happened? I just want an Instagram ID. What the mean of cheap? Then what happened? We will be a friend. Then you what? wanted to marry me, and now you're saying we are friends. No, no, I'm talking to this guy. मैंने आपको बोला तो था ये पलट जाएगा दो दो मिनट में. नहीं. साला चलता है मुझसे. मुझे यकीन है ये सही बोल रहा है. हाँ, जैसे दोस्त हो ना. तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है ओके जाओ thank you bro thank you brother thank you thank you thank you bro go and take bath go and take bath i chalita, chalita, chalita, chalita, chalita, chalita, chalita, chalita,